Suntem într-o misiune directă de la campionatul mondial al oamenilor cu dizabilități. Cu dracu l-au pus pe la poartă, nu știu.